الاشخاص اللي بدها تيجي تستثمر في اسطنبول في عندها احتياجات ممكن تكون مختلفه في ناس بدها تسكن جانب مول في ناس بدها تسكن جانب جاده جندر رئيسيه في ناس بدها تكون بعيده في ناس بدها تكون مباشره على البحر في ناس بدها يكون بالجبل هذا آه، بدها في ناس تكون في مركز المدينه تختلف من شخص لشخص لكن في نوعيه من الاشخاص بيسالوا انه نحن بدنا شيء بمنطقة هادئة وبدنا شيء منسجم مع الطبيعة تبعه يعني بدنا فيلا بدنا شيء يكون مستقل بدنا مساحات كبيرة بدنا آه، إذا مكان رحنا عليه وفكرنا ما نطلع منه نحس إنه كل شيء موجود فيه وليس موجود خارجه أو موجود جنبه بده ينزل على المسبح الفيلا فيها مسبح بده يدخل على الساونا فيها ساونا بده يروح على النادي الرياضي الفيلا نفسها فيها نادي رياضي بده يروح على السينما الفيلا نفسها موجود فيها سينما اذا بده يلعب بلياردو ممكن يكون عنده طاوله بلياردو مساحات بتساعده يعمل اي شيء هون نحن عم نحكي على مشروع مسك هو واحد من شبكة مشاريع التركية شقة الأحلام يلي تم التعاقد معه المشروع موجود في منطقة بيوك ماجيك في القسم الأوروبي من اسطنبول وموجود كمان صار ضمن شبكة مشاريع تركيا شقة الأحلام متوفر على اليوتيوب بجميع تفاصيله بإيجابياته وسلبياته